abriu a marca da É engraçadinho pra caralho, né? Tira agora o pé, engraçadinho. Então... vai, coragem. Não. Você não quer andar de salto alto? Ei, tu vai cair, ó. Esse aí tá podre. No outro, tem que ser no... Vou nos dois. Ah, pega, ó. Bobo, eu falei que eu ia cair. É... Pelo amor de Deus, bicho. Eu pisei no pé do meu. Jogo Santos, desafio do gelo. Minha mulher aqui, ó, Vanessa, bota a mão aqui, amor, vê se tá gelado. Meu amigo, prestação filmando. Desafio do gelo, quero ver um homem ser mais de fazer isso. É verdade, gente, isso pra mim é coisa. Ah, Quebra mole, feita aí, já tá vindo um carro aí, ó. Aí, ó. Eita, funciona. Vai, bichão aí o pessoal não vai é Maria, vai cair, mulher! Tá doido, rapaz! Passando o carro direto, ó. Tá rindo outro aí, ó. Na alta velocidade. Ixi. É, bicho! Who did I did. Who did it poop? Fica filmando, filha da puta. Fica. Ele vai subir aqui em cima, hein?